Um, first of all, I'd like to say I'm delighted to be here um, and delighted um, <clears throat> to be invited. I'd like to thank you for the invitation, Sefi, um, and the team at TASH for, for organizing the event. <laughs> és én most fordítani fogok, szóval először is el szeretném mondani, hogy mennyire örül, hogy uh, itt lehet, és nagyon megköszöni nekünk és nekem, a tasz hogy megszerveztük ezt az eseményt. to answer your question, events like this are really important to us at the British Embassy. Um, in the UK, the UK is a champion of open, diverse and pluralistic civic spaces around the world. az ilyen és hasonló események nagyon fontosak nekünk, mert a, a, a, a Bri, uh, Anglia nagyon... Uh, uh, can you repeat it? Sorry. Sure. Um, <laughs> events like this are important to us at the British Embassy. Igen. Szóval, hogy, hogy nagyon fontosak nekik az ilyen események, mert a plurális és nyílt, nyíltság értékei nagyon fontosak számukra. Nem vagyok a tolmács. <laughs> That's not only because it's the right thing to do, but because civil society organizations and non-governmental organizations are important partners for governments in delivering services to citizens and tackling the greatest challenges of our time, from conflict to climate and pandemics nagyon nehéz emlékezni, de erre most fogok. És nem, azért, nem csak azért fontos ez számukra, mert ez a a jó dolog, amit csinálni kell, hanem azért is, mert civil szervezetek nagyon fontos partnerei lehetnek kormányzatoknak akkor, amikor a kihívásokat, olyan kihívásokat, mint például a, a klímaváltozás kell kezelni. okay. köszönjük szépen. Köszönjük. lenne még a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy hogy fogsz elmenni a diátadó után? Mi az, a, mi az ami, amit, amit kapsz egy ilyen eseménytől? What will you take away from the ceremony with you? So first of all, this is my second uh, Freedom Award ceremony. Last year I heard a lot of really inspiring examples of people supporting freedom and democracy, and I'm sure that this year will be even better. The examples that I've seen from the nominees so far have been really inspiring. Szóval ez a második alkalom, hogy részt veszek egy ilyen díjátadón, és az első alkalom is nagyon inspiráló volt nekem, és amit láttam eddig a jelöltektől, az, az alapján ez az, ez az esemény is hasonló lesz. Um, the courage that's been shown by a lot of the nominees, um, uh, and I'm sure other uh, people worthy of nomination, um, has shown uh, inspiration, uh, courage, and a real drive and passion to make Hungary the best place that it can be, the best Hungary that it can be. <laughs> Szóval a jelöltek rengeteg inspirációt, motivációt, bátorságot mutattak, hogy, ezt, hogy Magyarországot a legjobb helyét tegyük. Good luck and thank you everybody. <laughs> Köszönjük Köszönjük. Köszönjük.